Anu juga, nah, dikoreksi juga, ya. Oke. Okay. Tidak, tidak apa-apa. Lepas saja. Biarpun. Biarpun. Bagus. Biarpun kami lemah di mata orang biarpun kami lembut di mata mereka. Tapi kami tegar, menebar semangat garam. Bagi putra putri perti dengan karsa dan cinta. Oke, dengan karsa dan cinta. Jangan malu-malu dong. Aduh. Oke, kau bisa Nur, kau bisa. Ulangi. Ayo ah, iya, ulangi. Eh? Jumpa. Nanti kan dua bawa penonton. Ayo. Biarpun kami lemah di mata orang. Goyang-goyang terus. Biarpun kami lembut di mata mereka. penebar semangat garam bagi putra putri pertiwi dengan karsa dan cinta. Hmm, saya tanya, pas dalam komposisi berbaris tadi, saya tanya Ki, Erna juga, atau kamu siapa? Siap, Handayani Bakti Pertiwi. Siapa suamimu? Ada deh. <laughs> Ulangi, kamu siapa? Siap, Handayani Bakti Pertiwi. Siapa suamimu? Ada deh. <laughs> siap, ada deh. Ayah eh, eh, budayakan kata siap ya. Oh. Karena di anak didik iya. kita nanti kan begitu kata siap, kata siap, iya. Nah, saya tanya nih, kamu siapa? Jamut. eh coba teh PGRI. Jadi siapapun yang mendengarkan ini, tolong anggota PGRI Kecamatan cenrana bertemu di Balai Desa Nagauleng. Ayo,